تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی پی ایس ڈی فائل دینے والا ہوں بزنس کارڈ کی جو آپ اپنی مرضی سے اپنا خود کا بزنس کارڈ بنا سکتے ہیں گھر بیٹھ کے ہی تو آپ کو کسی کو کہنے کی یا کسی سے باہر سے بنوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ خود اپنی مرضی سے یا اپنا کسی بھی چیز کا بزنس کارڈ بنا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے اور ایڈٹ کیسے کرنا ہے السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیپ آپ دیکھ رہے ہیں deep technology lab YouTube channel تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اس ویڈیو کے بارے میں فیوچر میں اور اس طرح کی آنے والی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ